assalomu alaykum akalar mana ko'rishinglar mumkin yangi recaro ikki ming yigirma uch model sizlarni qo'yib o'rnatib berdik idealniy orqalari zo'r bo'lib tushyapti bu sizlarni birinchi marta qo'yib ko'rdik bu hali yangi bu sizlarni bu ham nexikka nasib qilgan ekan o'tirish ham удобный bu rushnoy bo'ladi hamma narsasi sizni o'tirib tushiradigan hammasi rushnoy bo'ladi lekin turish holatlari вообще идеальный удобный o'tirimni xudo xohlasa kimga kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar kelishtirib arzon qilib beramiz inshaalloh idealniy bo'lganda chiroyli turibdi nexia ikki yozilib bu yarashadi e'tiborli uchun rahmat kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar kelishtirib arzon qilib beramiz inshaalloh